gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auch für nicht motorisierte Fahrzeuge? Das ist eine sehr ernste Frage. Findest du? Ja. Nicht motorisiert heißt zum Beispiel für Fahrräder. Oder Skateboards. Also wenn die Frage sehr ernst ist, dann sage ich mal ja. Nein, es geht nicht. Schade. Man kann mit dem Fahrrad so schnell fahren. Rasende Radler sind nicht zu stoppen? Hm.